Jesus. dia em Aracati. Eu sou, vou ter que partir. O portal de Cunanã vai fugir e guerrear na sombra.